yo soy Griselda, soy la asistente social de la Escuela 3. Hoy venimos a recorrer con los chicos todo lo que es la vida tecnológica. Eh, ellos están comenzando a trabajar con una huerta y lo que me, gustó mucho para poder implementar es la parte de, la diferenciación de basuras y el reciclado, que por ahí para ellos es un tema que, se puede llevar a la práctica y lo pueden vivenciar. Y aparte es, bastante útil para, para la escuela muy linda y inolvidable.